E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo aqui pra vocês com um Brawl Stars novamente Hoje com um convidado especial, porque hoje estamos na edição especial aí de Por Trás do Brawl Stars Onde a gente vai conhecer muito aí sobre detalhes de como é criado ou como é montado Ou qual a ideia para esportes competitivo no Brawl Stars E ao meu lado aqui está, ao meu lado não, um pouco longe eu diria <laughs> Está o Dani, e aí Dani, beleza? E aí, Bruno, beleza? Obrigado pelo convite e obrigado por disponibilizar o teu canal para compartilhar essa mensagem com os jogadores. Que é isso, show de bola. Eu que agradeço e inclusive fiquei surpreso que você fala português, né? Que a rapaziada <laughs> pensa que você é gringo imitando que fala português, né? Pois é, eu já falei no vídeo do Pitbull, inclusive, que tô desvendando o mito que eu sou brasileiro, então. Exato. <laughs> não. Parem de. Acho que é mentira. Mano, ah, tá trolando, ele só sabe, sabe falar só. <laughs> Bom, a ideia, a gente tava conversando com o Dani aqui sobre trazer algumas ideias de como é criado ou como é, é, como é pensado o Brawl Stars na parte competitiva, acho que é o mais faz mais sentido pro meu canal e pra galera que assiste também. Uhum. E a ideia é tentar quebrar alguma das perguntas ou pensar, tentar desvendar como é feito, como é criado, como é pensado uh, o eSports para o Brawl Stars, que acho que é a pegada de 2020, né, Dani? É, pelo menos a gente tem um, plano bem grande para o Brawl Stars competitivo de 2020. <laughs> Show, maravilha. Bom, acho que eu não vou demorar não, eu já vou começar com perguntas, a gente tem bastante perguntas, eu separei, eu fiz algumas perguntas, separei algumas perguntas do Twitter que eu perguntei pra galera, e hum. tem vídeos de alguns youtubers, amigos nossos aí que estão fazendo, e tem dúvidas também, porque eles vão jogar também, né Dani, então... Com certeza. Acho que faz sentido. <laughs> Show! Bom, acho que a primeira pergunta que a galera até pensa também, eu queria saber, é que nós vemos que o Brawl Stars ele é muito na pegada de, de esportes, ele é muito... É, eu até falo brincando e falo com a galera, falo, cara, acho que da Supercell o jogo com mais cara de, de esporte, pela emoção, pelo envolvimento uhum. e por time, é o Brawl Stars. Isso já era alguma coisa que vocês já imaginaram, já foi meio que criado nessa expectativa de ser esportes? Ou é algo que acabou aparecendo no meio do caminho, ou vocês sentiram que a galera gostou demais como o esporte tinha esse, essa pegada de esportes? Hum, surgiu meio que naturalmente, assim, apesar do, do jogo ele ser bem propício para esportes, mas, por exemplo, o, um dos criadores do Brawl, que teve a ideia inicial e começou a fazer o protótipo do jogo, ele é fã de League of Legends, então, tipo, tá, ah, já show. meio que tá <laughs> dentro dele o, criar um jogo feito para esportes, né? Mas nunca foi, assim, no time o propósito de criar um jogo para esportes, sabe? Que seja focado em esportes. Isso, é só porque o cara era fã desse tipo de jogo, MOBA, 3 contra 3, time, é, time contra time, e acabou surgindo naturalmente, assim. Puta, que legal. É, eu lembro quando lançou, a galera ficava tentando comparar, será que é parecido e tal? E em alguns é. momentos até lembra um pouco, né? Mas, mas é os é mesmos é conceitos filosóficos, né? Time contra time, lanes, Exato. essas coisas. Exatamente. Uhum. É, é, acho que até por isso que a galera brinca de pensa, fala, nossa, será que no futuro vai ter um 5 contra 5? Sim, sim. Mas sim. aí é outro mundo, né? <laughs> Show, não, maravilha. É, e uma outra pergunta que eu tenho aqui também é, é, como vocês definem, acho que é uma grande ideia da galera, como é definido mapas ou modos uhum. de jogo pra, voltado para competitivo, já que a gente tem muitos modos né, dentro do jogo, que é uma, uma grande coisa do, do Brawl Stars também. Então, mapa a gente tem umas métricas que é, por exemplo, o quão divertido é o mapa e como a gente consegue hum. trazer diversão em números, né? Número que representa diversão é quando a gente vê que o jogador está jogando aquele mapa mesmo quando ele não tem mais é, token ou star token para ah, pegar, sabe? Sim. Ele está jogando mesmo depois que ele não ganha nenhum recurso. Já tá então, tá jogando porque curte isso. mesmo. E a gente vê ah, que, por entendi. exemplo, o, eu não sei como é que é o nome em português, mas o Minecart Madness, que é o que tem o carrinho de trem sim, sim. na Nossa, é pista. É animal. Sim, e tipo, todo mundo gosta de ver porque é engraçado ver o pessoal sendo atropelado, sabe? Então, são mapas que Sim. trazem uma diversão não só para jogar, mas pro telespectador também. Pra assistir também. É, Isso. que é meio incerto, né? Nem uhum. sempre o melhor vai vencer, porque em algum momento pode ter algum erro, alguma coisa e atrapalha, né? Tem Sim. as coisas da, do mapa, né, também. Show agora, de bola. Agora, de modo, por exemplo, o Showdown, apesar de é. a gente achar interessante ter um torneio de showdown é. é. difícil transmitir, porque tem muito jogador fazendo muita coisa diferente ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo, né? Isso. Verdade. Não é uma coisa que tu consegue centralizar uma, é, uma câmera bem. Você pode perder uma jogada muito legal, né? Isso, repente. isso. <laughs> Tipo, tu vê lá, ah, alguém morreu lá na direita, sabe? Sim. O que, que aconteceu? É, <laughs> é verdade, complicado. Ô, Dani, agora a gente tem um vídeo que o nosso amigo Pitbull parceiro também, <laughs> mandou pra gente. Então vamos ver agora, vamos dar uma olhada na pergunta do Pitbull. E aí, galera, e aí, Dani, e aí, Brunão, de boa? Cara, minha dúvida é se a Supercell pretende adicionar novos possíveis modos de jogo aos eventos oficiais, os torneios oficiais, ou se vocês pretendem deixar sempre esses cinco eventos atuais, beleza? Tamo junto, valeu, Dani, valeu, Brunão, falou, galera! Então, Um novo modo 3x3 seria interessante de adicionar mesmo. A gente estava procurando um novo modo para ficar permanente no jogo, mas a gente está vendo números e a gente viu que os números do amigo roubado não foram tão bons. Tipo, eles ah, meio que se tá. compararam ao Siege, o, o, como é que é? Encurralados. Encurralados, o, E o Encurralados, ele já é um dos nossos piores modos 3 contra 3, sabe? Então... Surpreendente, né, o amigo é... roubado, que eu achei tão divertido, cara. É, a gente tá Até tá vendo... a questão do barco também inclinado, isso. cara, maravilhoso. <laughs> a gente tá vendo se faz algumas modificações para voltar com o modo, mas isso pode ser coisa para outro vídeo. Mas sim, a gente ah, tem vontade de adicionar novos modos. De novos. 3 contra 3 e na, não sei, quem sabe no futuro fazer um campeonato showdown, mas a gente tem que ver como é que a gente vai fazer o modo espectador. Pra, né? Isso. Sim. Show de bola, ó. Acho que na mesma pegada aí da pergunta do Pitbull, tem um vídeo também do Iago, então bora uhum. dar uma uhum. olhada. E aí, Brunão? E aí, Dani? Como vocês estão? Tenho uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta muito bacana. Eu gostaria de saber se a Supercell aí no futuro pretende colocar novos modos de jogos no Brawl Stars, porém, fazendo desses modos aí modos competitivos, como por exemplo, agora no torneio que nós teremos, é, se eu não me engano, o Amigo Roubado, né, que é o novo modo, não vai entrar aí na competição. A galera não vai disputar aí, por exemplo, o competitivo em cima desse modo. E eu quero saber se no futuro, com novos modos que a Supercell provavelmente pretende colocar dentro do jogo, como por exemplo um modo que tenha é, um 5x5 ou, ou mais jogadores envolvidos mesmo, é, com, com, tantas é, possibilidades que tem que fazer no jogo, se eles vão querer fazer com que os novos modos que irão vir, talvez aí no futuro, sejam competitivos também, ou manter só o padrão competitivo, como Pique Gema, Futebol, Encurralado, é, e, entre outros, valeu? É, essa é pergunta, valeu, tamo junto, muito obrigado, valeu! Na verdade, não é uma coisa que a gente pensa, assim, acho que é melhor a gente pensar quão divertido pode ser um novo modo. Hum. E daí, se o modo for popular, bastante a gente adiciona no competitivo, mas não fazer o contrário, sabe? Tentar pegar fazer do competitivo. Um é. Fazer um modo ah, especial para competitivo. Acho que a gente não, não, não vai fazer isso. Tem, porque, Ai. tipo, os jogadores que assistem, ele tem que relacionar com o que ele tá assistindo, sabe? Se for um modo que eles Sim. não estão jogando ou não entendem como é, acho que não faz muito sentido. É, pelo que eu tô entendendo, acho que a ideia de vocês é tentar é, utilizar o competitivo modos que são legais de assistir e divertidos uhum. para jogar. Hum, pra isso. a galera curtir tá jogando aquilo e não jogar porque é competitivo, né? Isso, exatamente. A ideia é mais ou menos essa. Show, maravilha. Uhum. Muito bom. Bom, e para fechar aí mais um vídeo, não para fechar os vídeos, tem mais alguns aí, mas <laughs> para fechar mais um vídeo aí é, do tio Gus, que mandou pra gente uma pergunta muito legal. Então, bora dar uma olhada. Salve Dani, salve Brunão, beleza? Então, a minha dúvida sobre o esportes, antes de perguntar na realidade, quem tá falando é o Gus, do canal Tio Gus, e a minha dúvida é o seguinte, cara. Eu queria saber se aqui no Brasil a gente vai ter campeonato brasileiro de Brawl Stars. Se a gente vai ter o um campeonato oficial feito pela especial de Brawl Stars. Se a gente pode ter um futuro aqui de esportes no Brasil, tá? Queria saber essa, essa questão, essa dúvida aí. Mais ou menos isso aí. Valeu. Eu acho que é, a gente está muito mais perto de apoiar algo que já exista, o que venha dos jogadores, hum. do uhum. que criar algo próprio para um país, assim que o que a gente faz, a gente organiza o campeonato mundial. Essa é o Sim. é a única coisa que a gente organiza, sabe? E Sim. Mas qualquer uh, empreendedor ou organizador de esportes pode criar um campeonato dos nossos jogos e contar, uh, entrar em contato com a gente para ver se a gente suporta hum. ou não, sabe? Mas todo mundo pode fazer isso por conta própria. Se a ideia for boa e a estrutura for decente para todos os jogadores e tiver dentro das nossas uh, das regras, né? regras, né? isso. Aí a gente apoia. Ah, show. Ah, então é, é bacana, porque a galera daqui que tá criando ou que tá esperando apoio fala, ah, de repente a gente vê muita gente falando, ah, não tem apoio e tal, mas é, na verdade está totalmente contrário. Eu percebo, e isso eu percebo conversando com os community managers e tal. Uhum. Eles sempre apoiam, colocam no, no, game, então tem sim o apoio, é só ser bem feito, né? E sério, sim, sim. acho que vocês estão junto. Embarca sim, tem que ser tá uma experiência boa para os jogadores e para quem estiver assistindo, né? Show, maravilha, é isso aí. Bom, agora a gente vai pular aí para uma outra pegada. Essa a gente falou um pouco sobre presente, do que tá rolando agora e, e do, de como foi feito o passado, um pouco do futuro aí também para vocês, mas a gente quer hum. saber agora de qualificatórias e mundial. São as perguntas que a galera fez <laughs> bastante, Dani. Beleza. Eles querem saber como vai ser aí a experiência deles no jogo. Então, a primeira pergunta aí é como surgiu a ideia de fazer qualificatórios online no game, não montar algo já com times prontos, que seria de, de repente até mais fácil para vocês. Uhum. É, o que a gente quer mesmo é fazer ter um. Pô, como é que é a palavra em português? Approach. Um. Quer, Algo quer... mais inclusivo? Isso, a gente quer deixar aberto para todo mundo, né? Hum, então, hum, que o CRL, o Clash sim. Royale League, ele é meio fechado, assim, só para esportes e é meio difícil entrar e talvez ele até tire a esperança de alguns jogadores que são bons, mas que não Sim, querem ir claro. pela burocracia de entrar num time de esporte ou não querem ser tão hardcore. Uh, ou, tipo, eles às vezes são talentosos, mas não querem Sim. passar por todo o processo, sabe? E o Brawl a gente Entendi. quer ser aberto para todo mundo, quer ser. Tipo, todo mundo pode ter a chance de se qualificar. E tendo uhum. a, a, a, mecânica dentro do jogo, é bem mais fácil de tu se inscrever, né? Tipo, é só basicamente jogar sim, sim. o jogo. Exatamente. Acho que é mais ou menos a pegada do que começou o Clash Royale, daquele hum. desafio de 20 vitórias na época. E aí teve o Combine depois, é mais ou menos aquele estilo do primeiro. Isso, isso. E, e, eu particularmente acho muito legal, porque você, às vezes, tem, tem jogadores que são muito bons e às vezes acham que não são tanto. E uhum. aí jogando e conseguindo demonstrar isso, eles de repente podem ter uma outra, um outro pensamento, você pode descobrir jogadores novos que são muito bons e que de repente não entrariam pelo modo normal, porque nunca iam tentar, falar, ah, não vou, não vou chegar até lá e tal. Excelente assim, ele pode ir mais longe do que ele pensava, né? <laughs> Sim, excelente exemplo, e é isso mesmo que a gente espera. A gente espera ver umas revelações aí nesse, nessa qualificatória. <laughs> Show, maravilha. Ah, acho que a gente teve um exemplo muito claro disso, até cortando aí, mas do, hum. no Mundial passado, com o time do Tufa, do Beto, do Parcival, que não eram, de longe não eram favoritos. Uh -huh. Chegaram lá, todo mundo falou, ué, aconteceu. <laughs> Um e salve para eles e parabéns pelo progresso. Né? Exatamente, <laughs> pô, maravilhoso, chegou longe demais. Uhum. Mas é isso. Bom, a próxima pergunta aqui, acho que é sobre qualificatório também. E acho que é um medo de muita gente aí que tinha quanto ao qualificatório. Mas acho que você pode ajudar a explicar. O formato de qualificatórias dentro do game é muito bom pra inclusão, como a gente falou, né? Uhum. Mas é, você acha que tem isso daí pode gerar algum problema para times? Os times podem falar, putz, é, agora eu não vou montar um time, vou esperar vir do qualificatório. Você acha que isso é bom? qual que você acha da, da ideia. Acho que a gente resumiu um pouquinho agora, agora pouco sobre isso, mas se você quiser falar também. É, o complicado é ter uma, tem umas burocracias por trás de time de esportes que é tipo, às vezes eles vão esperar os jogadores qualificar e depois que eles fecham o contrato, sabe? Então sim, talvez sim. a pessoa não queira investir logo de cara na qualificatória que é aberta para todo mundo porque ele não sabe se o, os jogadores se vai que... corresponder. Isso. E daí, mas eu acho que é meio que <laughs> sacanagem dos times, eu acho que eles deveriam investir em quem eles acreditam que é bom. E, mas a gente espera assim que mesmo que isso seja um problema, que tenha muito mais gente qualificando e que tenha uh, os, ti os, times de esporte tenham mais interesses, mais né? possibilidades. Né? É. Eles podem é, escolher mais gente. Que... Isso. É, porque é, é, é um, é um perigo para eles também de ficarem nessa pegada de, ah, depois eu contrato. Uhum. Porque depois vai virar um leilão, né? A gente vê isso, isso é verdade, no é. futebol. É. Quando o jogador desponta, para contratar ele é muito mais difícil do que você trabalhar ele antes, sabendo exatamente, que ele é um jogador. Exatamente, né? exatamente. Uhum. Ele corre o risco de não ter esse jogador no futuro. A gente viu aí o time da NTZ aqui no Brasil, uhum. é hoje o time considerado e é o time mais forte do Brasil. eles contrataram todos eles, montaram o time antes de jogar o, o, a qualificatória. Então eles já estão apostando. Isso eu achei muito legal. Ó, se, sigam da, o exemplo deles, então. <laughs> Da NTZ, exatamente. legal. Então, eu tô, tô torcendo muito para que dê muito certo, para que outros uhum. façam isso no futuro. Com certeza. acho que é o que a gente tá falando aqui, acho que é muito legal. Uhum. Bom, sobre qualificatório mundial, agora a gente tem dois vídeos. O primeiro vídeo do Ed com uma pergunta. E aí, Bruno, como vai? E aí, Dani? Aqui é o Ed e o que eu quero saber é o seguinte. Alguns inscritos têm me perguntado se, caso tenha três derrotas, poderão voltar a jogar com o pagamento de gemas ou se só poderá realmente ter uma chance como é no Sede de poder. É, a gente discutiu isso bastante, do tipo, poder voltar. A ah, no Brawl, agora como ele tá funcionando, é tu perdeu três e tem que esperar o próximo mês. E a tá gente ah, discutiu uhum. bastante, a gente não gosta do... Apesar de que três não é um número que talvez corresponda é, habilidade e é mais sorte ou azar, mas a gente não gosta do da pegada pay to win, sabe? Que tipo, ah, tu sim. pode pagar para sempre até tu conseguir. E também sim. a gente acho que facilita o matchmaking, porque é, o cara perdeu, tá né? fora, isso. E aí vai afunilando até chegar nos mais difíceis, sabe? Exato, sim. É, acho que funciona bem, como é uma busca dos melhores realmente, uhum. é, independente do que aconteça. Acho que os que ganham, os que ficarem vão ser sempre os mais os mais merecedores e, e o cara tem que se ligar para montar. Acho que a grande, a grande sacada é se liga para montar o time bom, o time forte que você Sim. confia para não dar ruim, né? Exatamente. <laughs> Essa é a ideia. E tem oito deles, né? Vai ter oito qualificatórias durante o ano, então ainda tem chance para outros times, mesmo que perca no primeiro mês, para se qualificar para o final, sabe? Ainda tá lá, beleza, uhum. show de bola, oito qualificatórias, uhum. maravilha. Bom, vamos lá então para o próximo vídeo, o vídeo do Juba. Salve comunidade Brawl Stars! Então, Dani, hoje a nossa dúvida é a seguinte. No Mundial, todos os Brawlers vão estar disponíveis? Ou seja, quem não tem todos os Brawlers e a conta full, eles conseguirão jogar com Brawlers que eles não têm? Eu sei que é uma questão bastante complicada, porque essa mesma pessoa ela não vai ter experiência para estar tá jogando com esses Brawlers. Mas, ao mesmo tempo, não fica um pouco difícil em questão de composição, mapa, uh, cauterar algum outro brawler, porque querendo ou não, a gente sabe que tem mapas específicos e composições que exigem brawlers específicos. Será que não ficaria um pouco aí difícil lidar essa situação? Eu, eu vejo assim o, o sentido da pergunta dele, mas eu acho que tipo os jogadores pros, eles estão preparados para isso já, sabe? Eu acho Sim. que vai ser muito difícil alguém que tem uma conta com, sei lá, metade dos brawlers que tem no jogo se qualificar e se qualificar. Isso. É, mas é, quanto mais tempo tu investe jogando, pro, é, mais tempo tu vai. Uh, mais recompensa tu vai ter e eventualmente os brawlers tu vai ter também na conta. Mas uma coisa que a gente tem é que tu só precisa ter o brawler para ter ele no poder máximo, jogando esse novo modo. Então. Ele já vem pro nível isso, máximo independente. Só precisa ter tá. o brawler. Show. É, então, e, e, também é muito fácil hoje em dia conseguir os Brawlers, é né? realmente o que você falou. Sim, sim. É jogando, tem que jogar, então você consegue liberar. Acho que é, é é um pouco mais complicado, como você falou, para quem começou agora, mas uhum. acho que ele tem que entender também que para poder participar de um campeonato nesse porte tem que, tem que ter um diferencial. Então, e acho que a tá já sabe, né? E se tu tá jogando por um prêmio de um milhão, acho que tu pode investir <laughs> umas geminhas no jogo, né? <laughs> Exatamente, essa é a ideia. Bom, e a última pergunta aí sobre qualificatórias e mundial que a gente tem aqui é se vocês pensam em dar algum emblema ou alguma insígnia ao perfil dos jogadores que é, tão com conqui tem conquistas no esporte, classificaram para o Mundial, classificaram uhum. para uma qualificatória. É, como no Clash Royale a gente tem aqueles símbolos de CRL, ou quando o cara é campeão. É, isso é algo que vocês pensam em diferenciar os jogadores? Uh, não no momento. O Kim, né, que é o nosso sim, produ sim. produtor de esportes, ele é super fã da ideia, <laughs> obviamente. Mas. Ah, não é uma ideia ruim, a ideia é bem legal, né? É só uma questão de prioridade, assim. Se o time de Brawl sim. acha que a gente pode investir mais tempo fazendo isso, a gente vai ter, mas no momento a gente não, não é uma prioridade nossa. Ah, show, beleza. Mas deve estar tá, deve tá no radar por conta do Kim, né? Isso. Já, <laughs> já, deve estar tá deixando ali na hora certa, eu boto lá na mesa. <laughs> isso. Show. Bom, agora a gente vai fazer um bate-bola, perguntas rápidas aí com pergu cinco perguntinhas do Twitter que a galera mandou. Então, coisa rápida aí. Ô, Dani, Hum. É, o Hello Cat e o Pedro, os dois, perguntaram se você <laughs> podia explicar. Ih, polêmicas! <laughs> a pergunta mais feita na, na história. Por Isso. que da restrição de idade de 16 anos? A gente teve problema no passado com menores de idade. É, é gente, o que a gente busca quando a gente quer que a pessoa tenha pelo menos 16 anos é um pouco de maturidade, sabe? Porque ah, a pessoa vai ter que viajar para fora do país, tem que ter, sacar passaporte, visto tem que vai receber uma quantia grande de dinheiro. né? <laughs> Isso. É, tem que estar tá no horário para os ensaios antes da partida, uhum. tem que tem, tem muita responsabilidade que talvez é, é um risco muito grande para gente para deixar, sei lá, alguém de 13 ou bem jovem, Sim. sabe? Que, Sim. E não é, não é uma questão que a gente <laughs> não gosta de criança ou alguma coisa. É uma questão que, <laughs> tipo, pode dar tanto problema pra gente, sabe? É um risco tão grande é, é que... é muita responsabilidade. Né? Isso. Tá fora do e... país, tem muita Isso. coisa envolvida, né? E... É, e... e no ah, mais, a, a, a, a o novo modo ele é aberto para todo mundo. Todo mundo pode jogar o que é no jogo, né? as 15 Sim. vitórias. Então eles ainda têm a chance de provar para todo Se mundo provar, que eles né? podem. Isso. Show. É, só não vai conseguir para as outras fa fase final, Isso. né? Uhum. Porque aí 16 anos é o limite. Mas acho que é interessante, acho que faz sentido. Sim. É... E, mas, e outra coisa é. que isso é para o nosso campeonato mundial, mas se alguém organizar um sim. torneio no Brasil, eles ah, podem fazer sim. uma restrição com uh, ah, para pessoas mais uh, jovens. Ah, sim. É, acho é. que a própria Rio Cup não tem limite. Uhum. Uh, então acho que é, já é, são oportunidades, a pessoa vai se preparando para quando a, a, acertar, a, alcançar a idade de 16 anos já está pronto. Uhum. E acho que é até é bom, porque vai chegar num, num, nível que já vai ter experiência presencial, experiência de torneios, é, é bastante importante também. E a gente então, também vai ter a informação dele no jogo, que ele sim. É, essa pessoa conseguiu 15 vitórias. Alcançou, então né? se, se alguém tiver interessado em saber, ah, tem algum tem uma demanda de pessoas que não têm 16 anos e conseguiram isso, talvez a gente possa fazer algo local para essas pessoas. Ah, ó, legal, ó. Uhum. Spoilerzinhos que podem acontecer no futuro, quem sabe? <laughs> Show de bola. Bom, agora uma outra pergunta, agora de um parceiro meu que conheço muito, meu parceiro de narrações de hum. Clash Royale, o Deco. O Deco, youtuber, perguntou qual o plano do Supercell para gerar interesse no competitivo dos jogadores casuais. Acho que é uma pergunta muito legal e, e muito importante. Acho que vocês mesmos devem quebrar a cabeça sempre para poder deixar isso ativo né, na comunidade. Sim, sim. É, o, o, nosso maior desafio com esportes é fazer o pessoal se interessar a ponto de querer assistir, sabe? Porque acho que no Brawl é um jogo tão rápido que a gente tem. A gente tem partidas de dois minutos e um, uma espera de tipo seis, o que não faz sentido, sabe? Tu fica esperando para ver o próximo jogo e e é meio, eh, meio chato, assim. Tu só quer ver o jogo, sabe? Então, Sim, a gente é. tem planos que, por exemplo, a gente está pensando em gravar todos os jogos das qualificatórias online, não do, do hum, jogo. E daí a gente pode mandar só os replays para os criadores de conteúdo e eles vão fazer conteúdo só com o jogo já pronto. Então, não vai ter tempo de espera, sabe? Então, Eu acho que, que eles gostaram da ideia, Dani. <laughs> e, Muito bom, e, não, mas é legal. E fora que a mecânica é aberta para todo mundo no jogo, né? Tipo, ele tá ali nas opções do, dos jogos que tu joga é todo dia. Assim. É, o Caça Gema, ele tá ali no topo sim, de todos, então é bem evidente. Quem quiser jogar é só tentar. Pode jogar com um aleatório, pode jogar com um time. Então Show. essas são nossas mecânicas para fazer eles pra se interessarem mais. E Trazer. Show. É, uma hora ou outra alguém vai cair lá e na hora que perceber que tem competitividade, o brasileiro é muito competitivo. É isso. E é apaixonado, então é, é mais fácil pra gente. Uh -huh. Acho que isso é bom. A pergunta do Lucas, Dani, é se vocês planejam algum torneio, algum campeonato modo solo. Acho que você já deu uma palhinha a respeito disso daí também, né? Então, é, o, o, nosso maior problema realmente é como a gente vai transmitir isso de uma forma divertida, que todo mundo consiga aparecer, que consiga, seja fácil de entender o que está acontecendo, né? É, é um, são tipo 10 pessoas uh, fazendo diferentes coisas, eles estão são pequenas batalhas em todo o mapa, então é difícil transmitir isso de uma maneira divertida. E para a gente conseguir fazer talvez uma câmera que pegue todos ao mesmo tempo, precisa de tempo de desenvolvimento. Então, sim, sim. no momento a gente não tem nada planejado, mas eu acho que a ideia é legal sim. E acho que talvez a comunidade pode talvez criar um próprio não, ah, modelo. Sim. Isso. Vai que eles criam um modelo que funciona, a gente vê que é divertido, a gente pode apropriar. Mas uhum. no momento a gente não tem Show. nada planejado. É. é uma boa ideia, de repente aí, ó, fica aí dica aí se alguém uhum. quiser pensar, de repente, até de criadores com comunidade ou de criadores. Uhum. Acho que sempre é muito engraçado esses modos. Acho que é bacana. Sim, sim. Uma é, ótima ideia. divertido, com certeza é. <laughs> sim, com certeza. Agora a pergunta do João Vitor, acho que é meio capciosa aí. Hum. Acho que é uma vontade dele. Ele perguntou: Vocês planejam algum mundial no Brasil? <laughs> Pô, eu. Que é eu... um mundial aqui no Brasil. <laughs> Eu, sendo brasileiro, eu sei dos problemas que é organizar um, trazer é, pessoas de todo lugar do mundo para ir, sabe? Não é só questão de segurança, que isso também é, é bem é, claro, é, né? grave, mas é questão de aeroporto, sabe? Por exemplo, tu tem que. Eu, por exemplo, para voltar para casa, eu tenho que pegar um voo para algum lugar da Europa, da Europa para São Paulo e para São Paulo para minha cidade. Pra algum lugar. Isso, então é um trampo do cão, sabe? E quando, enquanto trazer alguém para Europa ou para Coreia, que são tem voos diretos, é... é mais fácil, né? Isso. Então, é, a, gente, a gente sempre tenta buscar um lugar que seja conveniente para a maioria dos jogadores. Para a maioria. Isso. É, acho que a ideia é essa. É mais <laughs> complicado, mas quem sabe Isso. no futuro vai saber. Vai saber. Bom, <laughs> né, então sempre tem essa, essa ideia. Né? De repente, se funciona muito bem as coisas, começa a melhorar as coisas aí, vamos ver, né? Vai saber, né? Eu, eu o que é. eu mais quero é que trazer o Brawl pro Brasil gente, e. É. Isso. A gente, e... como brasileiro, adoraria a ideia. Né? Isso. Né? <laughs> Bom, é a última pergunta do Twitter aí é do Vinícius e do Guilherme. Ele perguntou como será o matchmaking no qualificatório. Vai existir o vai existir algum matchmaking ou, neste caso, por ser um qualificatório de mundial, não faz sentido já que vocês buscam realmente os melhores. Então, pra chegar tem que ser o melhor. É, o, o matchmaking ele tá falando da, da mecânica no jogo, de... né? Isso, é. Por exemplo, vai... ele, ele, o que ele pensou né, é, tipo, pode cair um cara, um time muito fraco contra um time muito forte. Mas acho, eu não sei o que você acha. Acho o... que no qualificatório faz sentido não, não ter um. No, o matchmaking ele funciona por quantidade de vitória que tu tem. Então, por ah, exemplo, vitórias. no começo Como vai no ser Clash o... Isso, no começo vai ser uma zona, né? Todo mundo Sim. <laughs> Pode pegar né? um super pro com um mega noob ali, mas ah, à, medida que eles vão ganhando mais, eles vai afunilando e tu só vai enfrentando pessoas que têm um número bem próximo de vitórias e derrotas que que o teu time. Show. É, acho que faz sentido. É eu, eu até tinha pensado isso. Falando, uhum. Já que vocês buscam realmente o melhor, então o melhor tem que ganhar, independente seja do mais fraco ou do mais forte. Exatamente. E acho que <laughs> faz muito sentido ser pela quantidade de vitórias, porque acho que tem mais a ideia. E é o que você falou. E isso a gente sente muito já no Clash Royale, que a gente tem experiência, de a primeira a segunda partida sempre é caótica, porque você pode ter um <laughs> cara sim, muito sim. forte ou passar como um trator por cima de alguém. Aham, então. exatamente. Mas lá na décima, décima primeira, você já começa a sentir como que é real, né? Isso, e são oito é. qualificatórias é. também, né? Se tu perdeu a primeira, tem chance ainda nas próximas. Tem pra todo mundo. Uhum. É isso, show de bola. Bom, agora a pergunta final, e aí já é uma pergunta meio que pra mim, é uma ideia do que eu imagino e acho que, acho que pra todo mundo. A última pergunta, Dani, é, Brawl Stars chegou, você acha que o Brawl Stars chegou numa fórmula final, uma fórmula completa de, de formato de competitivo? Ou você acha que a equipe ainda pensa que ah, pode fazer algum ajuste, mas não agora, no futuro, vamos entender? Ou é isso é algo que vocês não param, sempre está em constante mudança? <laughs> Eu acho que a gente nunca vai achar que algo tá final no Brawl. Tá assim, tá ok, né? Sempre dá para melhorar e a gente sabe que dá para melhorar. A gente não sabe exatamente o que <laughs> nesse momento, mas Sim, claro. mas não, a gente não, não acredita que esse seja o final e a gente acredita que consegue melhorar muito mais, deixar tudo mais intuitivo, deixar os modos mais divertidos, mais balanceados. Dá para uh, eh, melhorar sempre bastante. Tem trabalho, né? Isso. <laughs> para deixar mais bacana. Show, cara. Dani, muito obrigado de verdade. Eu sei que o tempo é corrido para vocês aí. E vocês estão 5 horas à frente da gente aqui. Então, cara, <laughs> muito obrigado de coração pela oportunidade. Pra mim é muito bom. Pra comunidade, tenho certeza que eles vão adorar ver as respostas, saber de alguém que trabalha aí, que é brasileiro e que tá aí dentro representando a <laughs> gente. É muito bom, um orgulho pra gente. Obrigado mesmo, Dani. Eu que agradeço pelo, pela disponibilidade, né? Tu também tá me fazendo espalhar a palavra pro brasileiro e é, agradeço muito o carinho que eles têm pela gente e por mim, né? Porque eles relacionam que eu sou brasileiro, Sim. o pessoal fica, pô, é tão legal ter alguém brasileiro na versão. Acho bem legal esse carinho Não. que eles têm, então queria agradecer aí todo mundo que tá assistindo. <laughs> Show. E é maravilhoso, cara. Eu achei engraçado. A gente, eu fui com o Dani pra Coreia, com o Nery, hum. com o Gustavo. E o Dani lá era celebridade. A gente passava <laughs> batido. E os coreanos todos, Dani, Dani, Dani. A gente fala, meu Deus, tá acontecendo. O Dani era celebridade. Imagina, o brasileiro gente deu orgulho. Fala, pô, cara é zica. <laughs> Maravilha. Obrigado. Dani, muito obrigado. Quero agradecer primeiro aí pelo ano de 2019. Foi maravilhoso. A oportunidade de ter ido pra Coreia foi ex excepcional. E espero que a gente consiga aí alcançar maiores é, patamares aí, que o esporte seja maravilhoso, que 2020 seja lindo aí pra gente no esporte. <laughs> E é isso, vamos esperar que dê bom e que, se Deus quiser, tenha mais um brasileiro na final, né, Dani? <laughs> Esperamos que sim. <laughs> É isso, Dani. Muito obrigado. Valeu a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu de coração. Deixe seu like, se inscreve no canal para não perder aí vídeos de Brawl Stars. E é isso. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Falou. Tchau.